林由香ですこの度ふるさと大使に任命されましたこの賞に恥じないように全力で頑張っていきたいと思いますので応援よろしくお願いします